amesema sitaweza kumwacha endapo kama na nyinyi mtaonyesha ushirikiano wa kumpa kula za kutosha, kwamba nyinyi mshatimiza wajibu wenu kwa kutoa kura kwa diwani, kwa kutoa kura kwa mbunge pamoja na rais. Imebaki zamu yetu sisi. Kwa hiyo kwenye ziara yangu hii ambayo nimekusudia kukabidhi mifuko mia moja kwa wilaya ya Mkuranga kwa mgawanyo wa mifuko hamsini Tengerea na mifuko hamsini hapa kata Kiparang'anda. zamira yangu ni kufanya suala zima la, la, la kusaidia watoto wetu wadogo zetu waweze kupata elimu stahiki, ambao kimsingi wanatembea umbali mrefu kuitafuta elimu ilipo kwa hapa Tengelea amini, kwa hapa Kiparang'anda ama hapa Magoza, ili kuweza kupata elimu watoto wanatembea takribani umbali wa kilomita nane, lakini ukienda kwa upande wakati atengelea alikadhalika watoto kule wanatembea uh, umbali wa takribani kilomita kati ya nane mpaka kumi na mbili kwenda kuisaka elimu. Kufuatia juhudi ambazo mmezianzisha kata zote hizi mbili, nyinyi kama wanakijiji mkaamua kukusanya nguvu na kuanza ujenzi wa shule ili mradi baadaye ikabidhiwe serikali kupandisha majengo hayo ili watoto waweze kusoma. Kwa hiyo ninakupongeza sana Mheshimiwa Diwani na uongozi mzima wa kijiji hiki cha Magoza kwa juhudi ambazo mmezionyesha za kutaka kutafuta maendeleo ya ujenzi wa shule ya sekondari. Kwa hiyo mimi nimekuja kuunga mkono juhudi hizo kwa kuwakabidhi mifuko hiyo hamsini ya simenti, na nina uhakika ah, kamati ya ujenzi ya shule ambayo imetambulishwa hapa ah, ni watu makini sana, nimewaona. Kimsingi mtaenda mtasimamia swala hilo liweze kwenda kwa ukamilifu wake lakini sina shaka, ninaamini mtafanikiwa, kwa sababu naona mna mtendaji wa kijiji, binti mdogo kabisa ambaye ametoka shule juzi, bado akili inachemka, damu inachemka. Kwao ninaamini kazi nzuri itaenda kufanyika, na hivyo tutakuwa tumewasaidia watoto wetu kuweza kutembea umbali huo mrefu ili kuweza kujipatia elimu, na tunajua elimu ndio chachu ya kila kitu. Lakini kwa upande wa kata ya Tengelea, na wenyewe nichukue wasaa huu kuwapongeza kwa juhudi ambazo wamezifanya. Kimsingi kule uh, wametengeneza au wameanzisha ujenzi wa shule wanaita shikizi. Shule shikizi ni zile ambazo unakuta kimsingi bado hazijasajiliwa, lakini zinasaidia na zina msaada wa kiasi kikubwa, kwa sababu kwenye shule zile zilizosajiliwa watoto wetu wadogo kuanzia darasa la kwanza mpaka darasa la tatu, shule moja ya sekondari shule ya bweni ambayo hatujui katika mkoa wa Pwani inaenda kujengwa wapi. Inawezekana kabisa ikajengwa wilaya ama jimbo la Kibaha mjini, inawezekana ikajengwa kata ya Pangani, hakuna anayefahamu. Lakini tunamshukuru rais, tunashukuru serikali kwa kuona hilo kwamba elimu ni jambo muhimu sana na kufikiria ama kudhamiria kwamba katika kila mkoa ipatikane shule moja ya watoto wa kike, shule moja ya bweni. Kwa hiyo wakati serikali inafanya mambo makubwa kujenga shule za sekondari kwa ujumla wake, na sisi naweza nikasema kama wateule wa Rais Mama Samia, katika maana yeye ndo mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, na sisi wabunge wa viti maalum ni mpaka tuteuliwe na chama au na mwenyekiti wa chama. Kwa hiyo tunajiita wasaidizi wake. Kwa hiyo sisi wasaidizi wake au wateule wake tumeteuliwa katika maana kuwa mbunge wa viti maalumu yeye anapofanya makubwa ya kitaifa ya kimkoa, basi sisi haya ya ngazi ya kata ama ngazi ya, ya vijiji vitongoji hatuna budi kuhakikisha tunaunga mkono hizo jitihada za kila mkoa kujengwa shule moja ya bweni ama shule moja ya watoto wa kike. Hebu oneni ni jinsi gani watoto wa kike tunavyopendelewa. Wangeweza tu kusema kila mkoa tunajenga tu shule lakini imeonekana watoto wa kike tuko kwenye riski kubwa, na ndio maana Mheshimiwa Rais jicho lake liko hasa kwa watoto wa kike, akaona kwamba ziwe shule za bweni, ziwe shule kwa ajili ya watoto wa kike. Tuna kila sababu ya kupongeza jitihada hizi anazozifanya rais wetu huyu wa awamu ya sita. Ni jambo jema kabisa kabisa. Hiyo ni kwa upande tu wa sekta ya elimu. Bado kwenye afya, bado kwenye maji, bado kwenye madawa, bado kwenye kilimo, bado kwenye mifugo, bado kwenye madini kwa serikali iko inafanya mambo makubwa sana, licha ya kwamba tuna hizi changamoto ambazo tunaziona ziko zinaendelea.